ありがとうございます本日ガイドを務めさせていただきます浅尾ですマイネミーズ浅尾よろしくお願いしますありがとうございますということでねはいねまずは注意事項です1つ立ち上がらないこと2つ船から身を乗り出さないと僕もいいですそして3つ目橋の下に入った時に橋や壁ね、えー、それから建造物を触らない以上3つです Passenger must not lean out of the seat. Passenger must not stand up. And passenger must not touch bridge. Okay? というのはラミ多分分かってると思います。それではですね、今宵はジャズクルーズですね、早速ね、1曲目の方演奏してもらいたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。 どんどん手を振りましょう 天らせていただいてるでも、なんでジャズブルースなんてと言われるんです実はですね なリですも、まあ、お聞きの方たくさんいらっしゃると思います。えー、現在ですね、早速ですね、今なってます。えー、このね、東京放送からで厳選していただくわけなんですけどね、その港町っていう2番プレイというのがあるね、ここに港町って言われるところまで行きます。でね、えー、その、すぐ決選してくださいということはありますから、大丈夫 あとしていますかえー、それではですね、2曲目の方に演奏してもらおうかと思います。よろしくお願いします。どうぞ。 ありがとうございましたということでね、えー、2曲目の方も聴いてもらいましたけどもね、えー、今現在ですね、船はですね、えー、グリコの田んぼの横を通り過ぎてね、えー、道頓堀橋でね、橋の下を通って、えー、に、えー、向かっている途中ですけどもね、えー、この橋を越えて次の新江光橋という橋があるんですけども、その橋を越えたところでちょっと楽器紹介の方ね、えー、してもらいたいなと思いますね。ちなみにグリコの橋、パシャパシャ写真撮ってもらったんですけどね、えー、後で写真撮る時間たっぷりあります。そうなんですよ。ね その辺だけにご了承くださいねよろしくお願いしますちょっとだけマイク使いませんのでねのよかったらね僕の写真でも撮ってくださいかわいい暗いし暗いし大丈夫大丈夫 <laughs> とですね、えギターのような弦楽器なんですけども、えギターで6本弦がなくて4本しかありません、えそれとここに、え太鼓と同じ、えが張ってます、え大きなことがこように工夫されてますこの楽器はバンジョーと言いますバンジョーは藤井の、えしですよろしくお願いします、えー、どの楽器は知ってますか そうです、えー、皆さんが想像した通り不安定ではありませんンってい不安定よりもちょっとちっちゃいねですが、えー、そういうにね、おくださいはい、えー、これはコの名前を いただきたんですけどねそれではね、えー、犬作りのみとですねあの港町というのは堀方まで来てまして、えー、この橋ねこの後ろにあの僕の塾ですねちょっと水量してましねえっとあのー、かり橋という橋なんですけどこれですねこのふかり橋をこうやって右手の方にですねナナブチャー森ですよね、えー、レストランが見えてきましてそこがね夜景が綺麗なんですよ、まあ、その夜景をね、えー、見てもらいながらの作業を楽しんでいただけたらなと思います それではよろしくお願いしますどうぞ